मेरा क्या होगा कालिया बच गया साला चलो भाई ये भी बच गया मेरा दौर का नजर कमजोर है मैं मरी जाऊंगा भगवान बचाओ भाग बजरो Double kill. Triple kill. जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना क्या गुट्टा बनेगा रे तू Kill! Dominating. निर्माण फटे तो फटे नवाबी न घटे bye bye tata goodbye गया बहुत तेज हो रहा है हाँ। सर हम इस वक्त भारत के सबसे सुरक्षित जगह पर खड़े हैं It's all about humanity.